hello guys welcome back to my channel today we're going to be playing roblox in roblox there's a game called brookhaven and we will be playing that guys as you know last time we uh, i got Munjazi rocks and his friend out of jail now they put me in their gang because i helped them guys the last time a hacker hacked ninja xerox's account and he took all his money and all the money we all had so guys today we're going to find that hacker and we also need to find a job so we can get some money guys अब हम जा रहे हैं पुलिस स्टेशन उस हैकर की हम इंफॉर्मेशन ढूंढेंगे और ये कहाँ रहते हैं ये सारा हम ढूंढेंगे साथ साथ जॉब भी एक ढूंढेंगे जिससे हम पैसे कमाएंगे चलो लेट्स गो गैज़ अब हम पुलिस स्टेशन तक पहुंच गए हैं अब जाके मैं ढूंढूंगा क्या इन्फॉर्मेशन है और ये मेरे दोस्त ये भी मदद करेंगे बस चलो बैठते और ढूंढते हैं बस थोड़ी और देर लगेगी फिर शायद मिल जाए मिल गई उसकी लोकेशन आ जाओ चलो आओ चलो चलो सुपर आ जाओ उसकी लोकेशन मिल गई है उसके अब घर चलते हैं और इससे अपने सारे पैसे वापस ले लेज मौसम काफ़ी अच्छा हुआ हुआ आगे भी चल रही है और बारिश भी हो रही है लेकिन मसला एक ये है हमारे पास छतरी भी नहीं है गाइस तो आप भी गूगल के सारे पार्ट सीखने आपको लेंगे और चैनल पे मिल भी जाएगी और हम अगली हमारी सीरीज इसके साथ होगी ये क्या हुआ हैकर की लोकेशन डिस्कनेक्ट हो गई क्या हो गया यार कोई नहीं चाहता ना हम सिर्फ अच्छा काम करें हम बैंक रॉबरी चेक करें ठीक है बैंक हाँ, रॉबरी करना यही करना चाहिए हमें क्योंकि इन लोगों ने भी नहीं मानना कि हम चोरी कि हम ईमानदारी से काम करें ये नहीं चाहते अब हम भी चोरी ही करेंगे चलो यार बैंक गैस ये हमारी गाड़ी में बच्चा बैठ के यार इसे मारना पड़ेगा वरना ये नहीं निकलेगा नहीं अपनी बस वो निकल गया चलो चले वो भाग गया डर के नहीं पीछे जाओ पीछे जाओ मुझे लोकेशन पता है हाँ हाँ पीछे राइट साइड पे यहाँ पार्क करो यहाँ से मुझे एक लोकेशन पता है मुझे फॉलो करो ज़रा यहाँ यार चलो यहाँ अब हम चलते हैं और बैंक से पैसे लेते हैं तो गैज़ हम अपनी लोकेशन पे पहुंच गए हैं अब हमारा दोस्त निजा सिरोक्स ये ऐसे कामों में वॉल्स खोलने सेफ्स खोलने इनमें बहुत अच्छा है जैसे हम हैकिंग में हमारा बहुत अच्छा तो ये अब वॉल्ट खोलते हैं नहीं खुली फिर से ट्राई करेंगे सुपर पीछे हो जाओ तो बच जाओ से चलो गैस खोल गई वॉल्ट ऐसे पकड़ो उठा लियो उठा लियो निकलो निकलो शेड इधर से कैसे निकले हम फंस गए इधर अरे हाँ मेरे पास की कार्ड है मैंने पहले उठाया आ जाओ आ जाओ सारे आ जाओ यहाँ यहाँ पहुँचो मैं हमने ट्रेड क्या आता हूँ हो गए हो गए ट्रांसफर हो गए ट्रांसफर सारे सुपर मैं चलाऊंगा नहीं बल्कि निंजा चलाएंगे सुपर ही लिखो निंजा किधर रह गए जल्दी आगे क्यों मैं निंजा चलो जल्दी से हम अपने फ्रेंड आप कर लिए अब हम अपने घर चलते हैं गाइस अब हम घर घर तो आ गए लेकिन बेचारे का पाँव टूट गया गैस हम पुलिस से निकल रहे थे पीछे पड़ गई हमारे और बेचारे का क्रेडिट कार्ड गिरा ये निकला पकड़ने के लिए और साथ साथ इसका पाँव नीचे आ गया गाड़ी मैं गाड़ी निकालो मेरा गिर हाँ निकालो निकालो गाड़ी निकालो तुम उसे पकड़ो हम इसे हॉस्पिटल लेके जाते हैं चलो चलो हाँ, हाँ। इसको डाल दो डाल दो ऊपर आओ मैं तो तुम्हें लिखाऊँ उठा दो उसको पकड़ो उसको हाँ। चलो चलो आ गया उसका भी, भी पाँव ऊपर ये बेचारे का वो रख ही नहीं सकता नीचे चलो चलो तो सामने ये हमारे घर के साथ ही हॉस्पिटल लिया भी हमने इधर गाय से लिया भी साथ ही था जाके हमें तो पता था उन्हें ये तो होते ही है गोलियाँ लगना जब क्रिमिनल हो कि वैसे भी कुछ चाहता नहीं हम सीढ़ी बने सुपर सुपर के पास हो मैं ये लगता हूँ ज़रा हाँ, सकते लो बैठो सुपर इस पे चलो सुपर को एक्सरे में अब लेके जाना है इसे लैब इधर ही है हाँ मैं क्यों तो बैठ गया <laughs> भेज दो उसको ये दरवाज़ा मेरा खो हाँ इसका एक्सरे हो रहा है क्या हुआ है इसकी हड्डियों को देखते हैं गाइस इसकी एक पाँव की और एक इस हाथ की, की भी हड्डी फ्रैक्चर हुई है और एक हाथ की भी हड्डी इसकी फ्रैक्चर हो गई है तो ये उठा लो उसको ले चलते हैं घर ये क्या ये कौन सी जगह है गाइस गाइस ये मुझे लग रही है वही जगह है जहाँ हैकर था जिसने हमें हैक किया कैसे उसकी अलमारी भी उसकी ही हो सकती है और ये उसके डॉक्यूमेंट्स भी उसके ही और ये जो मॉनिटर स्टैंड है ये भी उसका ही होएगा गैस गैस सीन बहुत बुरा गैस मुझे एक छुरी मिल गई है हैकर की गैस ये हैकर ये हैकर बहुत ख़तरनाक है इससे हमने बच के रहते हैं और गाइस अगर आप लोगों की नई वीडियोस चाहिए आपको तो इसकी वीडियो को फटाफट से जाके लाइक कर दो और निंजा चैनल को भी चेकअप कर देना जो मेरे फ्रेंड उसके फ्रेंड सब्सक्राइब कर दो और गाइस बहुत बुरा सीन है स्टे ट्यून रो हम आगे देखते हैं हैकर को इतना मारना है इतना मारना है तो स्टे ट्यून गाइस जैसे इस वीडियो पे 10 लाइक्स आ जाए मैं एक और वीडियो पोस्ट करूंगा सबाद सबाद सबाद सबाद सबाद